не там сработано. Похоже. Надо у ребят жильцов спросить. А это ведро красное стоит. большая, небольшая. Чё? Не подсматривай. Ба. GoPro стоп видео.